Oi, gente, aqui é a Jirupoca e hoje eu vou jogar mais uma vez o, esse jogo, Combate Fobia. Eu sei que vocês estão se perguntando, é, por que, que você está postando vídeo de terça sendo que você não posta? É porque se vocês perceberem no, no título do vídeo, vai ter uma data, que agora eu não lembro qual é, que é, foi um dia que eu não postei um vídeo, então essa semana, semana que vem, as duas primeiras semanas de fevereiro, eu vou estar postando os vídeos que eu. É, os vídeos a mais é, de acordo com os vídeos que eu não postei, vai ter a data do dia que eu deveria ter postado no final do, do, do, do, do título. Então vai ter bastante vídeo nessas, nessas próximas semanas. E vamos lá. O vídeo anterior eu peguei esse daqui e esse, né, e consegui isso daqui. E vamos ver o que mais a gente pode fazer. É, aqui, esse watering can. Deixa eu pegar até o copper, só que eu tenho três só, precisa demais. Mas eu consigo isso. Aqui. Consigo com uma picareta de pedra mesmo. Eu tenho que fazer de mais quanto? Mais um só. Aqui, ó. Consegui. Deixa eu fazer enquanto vai coisando ali, eu vou pegando mais um pouco assim de madeira, né? E tendo a chance de pegar mais um cocô. Eu sei que é estranho falar pra pegar mais um cocô, mas é o que vai acontecer, né? Olha, eu tenho dois aqui, tem dois aqui, eu tenho quatro. Deixa eu ir colocando assim. O que, que eu preciso pôr? Vou pôr um balde. Tem um balde. de água aqui. Aí eu tenho esse negócio aqui pra eu pôr um negócio. Não sei o que tranquilo esse negócio aqui pra eu pôr um negócio, mas é a vida. Aqui. Aí bota assim. Veio assim? É. Aí, ó, agora eu consigo pegar e tirar daqui. E quanto que aguenta o negócio? Quando tá com 4 mil, ou seja, 4 vezes um balde. Que é bem bom. Ó, agora é tá Pufferfish. Será que eu vou poder conseguir isso, gente? faço ideia como que conseguiria um próprio mas Tá, eu não sei. Esse daqui. Deve ser alguma coisa com... Aqui, ó. E... Aqui, ó. Semente. Sigo na course Dirt. Eu tenho que ir três delas. Quero uma... Ai, que raiva, não consegui. Consegui uma pedra, gente. Vocês acreditam? Vai, é só uma bitterrootzinha. Ah, eu consegui? Consegui! Que legal! Aí eu tenho semente agora. Vou pegar aqui assim, ó. Vou pegar uma das que eu consegui aqui. Saber, eu vou fazer assim, ó. Ai, não. Que raiva. Cadê as, a semente que eu tenho? Aqui. Isso. Eu quero um balde agora só pra pegar esse negócio aí. Aí eu deixei o ferro tudo aqui. E eu preciso de bastante ferro, né? Deixa eu ver o que eu posso ir fazendo por enquanto. Hum, tá. Esse não quero não. Ah, tá. como é que eu faço isso? Preciso de quatro tin. Eu tenho tin? Tenho só três. Sigo com a de ferro ou com a de pedra? Com a de pedra. Aqui, ó. Três tin já. Já com quatro. Quanto que eu preciso? Ah, que eu preciso... É só quatro mesmo. Fica aí. Vem aqui assim aqui. Pera aí, aqui, ó. Vou pegar com esse. Vou por aqui. Aí, eu vou pegar com esse daqui e vou por aqui. Isso que eu queria fazer. o 3 Team já foi. E aí o quarto. Aqui, ó. É, eu botei um errado ali. Ah, não é isso não? Ah, nossa. Aqui, ah, aqui é... Três ferro e um tin. Nossa, isso é muito burro, gente. Ou seja, eu preciso coisar mais três ferro entendeu? Deixa eu ver outras coisas que eu posso fazer nesse daqui, ó. Vou fazer isso aqui outra hora. Vamos vir aqui ó, no Hopper. Vou de 8 desse e 5 desse. Ou seja, mais 5 ferro indo pro buraco. madeira pra fazer aqui. Aqui ficou tudo aqui. Quando terminar de refinar, eu pego as madeiras, vou fazendo mais aqui assim. Aqui, fui 16 já. Pega assim um tanto, pega aqui de volta e faz isso. Isso, e aí aqui, ó. Aqui, que é um, dois, três, e aí um desse. Isso. O que, que ele faz? Ele faz os objetos ficar coisa, é, assim, tá mudando de posição. Sabe? Oi, gente, eu tive que cortar aqui, assim, o vídeo, porque tive que sair pra fazer umas coisas, tá tudo bem, né? Não aconteceu nada de ruim, só que eu tive que cortar aqui, assim, o vídeo. Mas isso que eu voltei, Aqui eu já posso pegar outro hopper, de areia, areia presa de pedra. Aqui, ó. Vamos fazer aqui assim, ó. vou fazer esse daqui, ó. Esse achievement. Não, é, não é, é o não é achievement, é, é test, quest. Quest. a preciso de pedra, pedra tá ali, ó. 4. Precisa de no mínimo 24. Dois. Eu sei que vocês não tá estão entendendo nada do porquê que eu estou pegando. Ou, algumas pessoas não estão entendendo, né? Por que, que eu estou pegando pedra? É porque areia você consegue fazer com pedra. Nem estranho falar isso? Com certeza. Nossa, eu preciso de mais três pedras. É, coisa da pedra. É esse daqui, ó. Só mais dois pra agora. Agora é só mais um. Aqui, ó, por outro. Vem aqui. Tá aqui no meu inventário? Tá. Aqui. Aí as pedras estão aqui. Demora muito tempo fazer isso daqui, gente. Sei algumas pessoas devem, não devem estar entendendo por que, é que eu tô conseguindo fazer o, a grava flutuar, porque tem que essa árvore aqui embaixo, então é como se tivesse um bloco. Por isso que ela tá flutuando. Eu consegui pedra. Ou pedra na areia. Aí eu vou conseguir a vidro, que aí eu faço esse daqui. Aí eu já foi. Aqui. Pronto. Aqui, ó. Eu falei que assim, eu vou por ali. Vou dar uma arrumadinha assim. Aí eu vou pegar de volta. Isso, precisando de um upper. O é como se fosse um, um hopper, só que em vez de poder colocar de cima para baixo, vai de baixo para cima. É isso. Stone, brick e de quatro pedras. E aí eu faço preciso de mais quatro pedras, mesmo Eu vou ter que fazer outro picareta, porque eu nunca consegui quatro pedras com seis, né? E quatro pedras eu faço com, com bem mais que isso. Aqui. coisa que eu não gosto é que ele faz com que... Se eu quiser um, dois, três, quatro, cinco. Precisa de quatro pedras, então... Tem que pegar quatro vezes quatro, dezesseis. Matemática aqui é assim, né? Só vem isso, gente. Não vai ter que passar raiva porque não veio o que eu quero. Daí não tem graça. Hum. Ai, peraí, não vou comer esse daqui, não. Vou comer esse daqui, ó. Que eu tinha. Só que eu continuo com fome, né? Só que aí eu gastei menos fome. Eu preciso vir aqui, passar aqui assim, pra ficar pedra lisa. Não é pedra lisa, é o outro. Vocês entenderam o que eu dizer, aquela pedra coisada. Que é dança daqui, a, a pedra, assim, não é o pedregulho, é a pedra. Tem dois, falta só mais dois. Deixa o Kojana poder devolver o que assim vocês não entenderam nada que eu falei agora, mas nem eu entender, entendi, então vocês estão igual a mim. aqui, aí coisa assim, aí coisa assim. Quanto que eu preciso? Abre os dois só. Ó, perde muito... Ah, qual é o nome do bagulho? vou fazer, vou transformar isso daqui de volta em uma coisa desse, que aí eu vou menos espaço. Vou fazer de 3, brick. Aqui. Aí transforma assim, assim. só um. Só um, gente. Sério? Cadê a minha clay aqui? Pegue mais clay, gente. Deixa eu pegar aqui ó, todas as minhas minha semente. Cadê as minhas sementes? Tá aqui. Eu sou cego, eu não, não vi, entendeu? Deixa eu fazer a casemera aqui bem aqui assim no cantinho. Um barde Aqui é o caralho, né? pra transformar Dust no outro. Verdade. Ai, meu Deus do céu. O que, eu tô fazendo, gente? Aqui, ó, mais um. Mais umzinho aqui, ó. Tem que esperar isso daqui transformar. Quando transformar, eu volto aqui, tá, gente? eu já tenho o suficiente, né? Eu não precisava ficar esperando aqui, que tem uma idiota. Que nesse meio tempo eu fiz aqui, ó, já tenho três, então não preciso de mais. Não preciso de pra nada. Mas tudo bem. Vamos continuar. Ó, a gente precisa disso daqui. Tá. Tá fazendo outro, né? De ferro da... A grama já dá maçã, né? Como então eu não consigo uma maçã? Passou, tá, gente? a maçã. É, pô. Ah, tá. consigo isso? Tá, vamos pra outro, né? Porque a cenoura também, como é que eu consigo a cenoura? Consigo a semente da cenoura. Ah, não, é, na cenoura não tem semente, nossa, eu sou muito burra e esqueci disso. Não, mentira, agora tem. Mas ah, se passar dirt nesse bagulho, eu tenho 5% de chance de conseguir. Mas é assim. Achei é tudo chato também. Vamos tentar outra hora. Ah, eu quero isso daqui, sim. Vai, ó. Preciso de dois ferros só. Preciso de mais madeira, gente. Onde que eu tenho madeira? E vai ser isso. Minha fonte de madeira. Ah, já tenho aqui. Nossa, sou muito burro. Eu sei que eu fico aí me xingando, mas é a verdade. Eu não posso mentir. Falar que eu sou esperta, sendo que eu não sou. Isso. Aí agora é isso daqui é que é isso. Esses bagulho aí começa, começa a ficar difícil. Nem sei pra que que isso funciona, gente. Tá, ele só coleta itens, como se fosse um hopper. Só que me dá uma preguiça de fazer essas coisas, né, gente? eu não tem aí é, sacanagem lá no negócio? Aqui precisa, ah, do, disso aqui, ó. A é, pig, pig, aqui, ó. Como é que eu consigo isso? demorar um tempinho ainda. Esse autoclicker aqui. Faz com uma coisa desse. Esse negócio aqui é bem chato de fazer, precisa de quatro desse, quatro do outro. Tá até tem um monte de coisa aí pra, pra fazer. Que é alumínio. Como é que eu consigo mesmo? Aqui, ó. Colocando... Pera aí. Cadê? Aqui, aqui, aqui, aqui. ao fazer um... Qual o nome? Esse daqui, ó. Aqui de ferro. Precisa de mais três ferros. Bom, vou ter como onde gastar esses ferros, né, pelo menos. A quantidade de bastante ferro. Quando eu digo bastante, eu digo bastante ferro. E aqui assim, ó, deixa eu pegar aqui e transformar, pegar aqui ó, mais terra Ah, mentira, eu quero isso aqui ali. Quero um balde. Cadê? Vou daqui ali? Não, mentira, vou parar aqui assim pelo menos não me atrapalha, né? Isso. Eu quero mais uma terra. Que eu não tenho, mas eu posso fazer uma. Ah, eu tenho sim. Ah, porque... É ah, foi. E eu preciso de mais um bonsai de oak. Aqui. Aqui, vai, coisa. Isso. Ainda de mais um. Eu preciso de bastante madeira. E pra... Bastante não, não tanto. Aqui, ó. E eu vou deixar o negócio aqui. Não, mentira. Precisa de quantos? Só três. Pronto. E é meio estranho ver ali a fornalha funcionando com uma água do lado. Pra vocês, né? Porque pra mim, pelo menos, é. Deixa eu consigo aqui é mais 16. Acho que já tá bom, assim Aí, ó, os três já foi, aí vem aqui, só que depois se eu quiser usar a normal, eu vou... Não é assim, não? Ah, é então tá eu preciso de uma outra primeiro. Como é que eu consigo o... É o nome do olho Flint? Não é de fé. Tem algum? Não, não tenho não. Deixa eu pegar aqui assim, a picareta de ferro de, de seis flintes Eu acho que eu vou fazer mais duas coisas. Mais duas coisas, quer dizer, mais duas duas string mesh pela Deixa eu pegar aqui assim, que eu tenho umas sementes. E eu já tenho alguns aqui, ó. Uns negócio desse. Aí eu vou deixar aqui assim crescer e pegar mais alguns. E quando tiver mais, quando tiver três, aí swing mesh eu volto. Então, gente, eu já consegui aqui, ó, 18. e olha uma coisa que eu consegui, assim, 18 pra, que, que, eu, que eu descobri, né? Se eu colocar aqui assim, ó, ficar desse jeito aqui, e eu clicar nesse negócio, ó, fica tudo igual. Aí eu só fiz assim, taran. Aí agora eu preciso de bastante flint. Vou precisar fazer duas, né? Ó, gente, aqui, ó, pela, eu já consegui pra, pra fazer um deles, que vai ser o de flint, tá aqui. E agora eu preciso pegar mais seis flints pra conseguir fazer o, o de ferro. Mas eu, eu, eu para não ficar muito longo o vídeo, eu vou fazer isso off, né, sem, sem gravar. E aí quando tiver o próximo vídeo, que vai ser semana que vem, eu mostro como é que, o que, que eles fazem, tá? Então, se inscrevam, ativem as notificações, é, deixe, deem, deem like no vídeo se vocês gostaram e até o próximo. Tchau!